Guck mal, guck mal in den, LKW. Auf einmal stehe ich da. Ich wurde getötet. Was ist LKW? <laughs> Geh doch mal dahin. <laughs> Ey Leute, ihr seht. <laughs> Dicker. Oh god!